Se você faz parte ou apoia alguma ONG, eu tenho uma novidade para você. Olá, meu nome é Thiago e eu quero te dar as boas-vindas ao canal do Hub do Bem. No vídeo de hoje, eu vou explicar rapidamente o que é o Hub do Bem e qual o tipo de conteúdo que a gente quer criar nesse canal. Então, chega de conversa e vamos direto ao assunto. O Hub do Bem nasceu da observação das necessidades que as ONGs possuem, principalmente aquelas de pequeno porte, quando o assunto é tecnologia e inovação. Ou seja, muitas delas ainda operam de forma analógica, mas ainda assim fazem um tremendo impacto positivo na sua localidade. E fazem isso, na sua maioria, com pouquíssimos recursos. Imagine então se essas ONGs passassem a operar de forma digital, utilizando ferramentas tecnológicas para potencializar ainda mais o trabalho que realizam. Seria lindo, não? Nada mais justo do que ajudar quem tem ajudado a nossa sociedade. Foi pensando nisso que fundamos o Hub do Bem, que é uma ONG com a missão de ajudar outras ONGs a se transformarem digitalmente, que por sinal é o tema do nosso próximo vídeo. E um detalhe importante, assim como a maioria das ONGs presta um serviço gratuito para a sociedade, também estamos oferecendo os nossos serviços de forma gratuita para essas pequenas ONGs, coletivos, movimentos sociais e afins. Então, se a sua ONG ou alguma que você conheça precisa de ajuda com tecnologia e inovação, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser avisado quando tiver novos vídeos por aqui. Acesse também o nosso site, o endereço estará logo abaixo na descrição do vídeo. É isso pessoal, agradeço muito a sua audiência e te convido a deixar um comentário logo aqui abaixo. Isso vai nos ajudar muito a saber se esse tipo de conteúdo é relevante para você. Até a próxima!